доброго, доброй ночи. Уже ночь, время 11. Вчера буквально мне позвонили и попросили помощи. В одной из деревень прибит щенок-подросток, похожий на метиса Стафа. Очень худой, истощенный. И, и тоже проблема лапой. Вот сейчас я еду сегодня. Взяла все лекарства. А вот. Это деревня. Просто хозяйка приютили пока собаку у себя, но что с ним делать, они не знают. Состояние, характер травмы тоже не, пока неизвестен, девочки. Вот сейчас еду, доеду, буду все снимать. Ну и, как всегда, будем смотреть по состоянию животного. Что там за травма, какая проблема. И, ну, как бы вот так вот. вот. Немножечко показываю вам свой очередной вечерок. Время 11. А, потому что хозяйка работает до пол 11 и назначили встречу, в общем, мы на 11 часов. лекарства. Синолог, самоксицилин, швейцин для оказания первой помощи. Видите таксофон? Мы договорились как бы возле него встретиться. Да, таксофон. Вот. А вон там идет человек с фонариком. Сейчас посмотрим. И дальше я уже расскажу, что чего. Наташ, мы с тобой знакомы давно. Вот. обратись за помощью могу только к тебе. У меня у собой, сама знаешь, собачек много. Вот три дня назад ко мне прибилась вот эта собачка. Нужна помощь. Что делать, не могу пройти мимо. Очень жалко, конечно. Так, ну она прям какая-то метис, да, чего-то. Я думаю, ну, что здесь буду. прям либо став участвовал, но ну, лапа-то у нас, конечно. Ой. Так, Олесь, скажи, пожалуйста, когда она приползла? Точно? Три дня назад. Три дня назад, да? Угу. Угу. Ну, в общем, моя такая большая дружная семья, вы все видите сами. Время 12 час ночи, я приехала по просьбе Олеси, у Олеси очень много животных. Вот, она тоже их любит. Кстати, именно Олесин. Парень нашел Чарлика и Локи, если помните все. Нашего Чарлика Локи, именно ее муж, нашел наших детишек. Вот, ну а теперь я вам показываю, да, я не знаю, на видео вы увидите, нет состояния щенка, откуда она при, приползла, эта девочка. Тут ребра и косточки. Вот, и вот такая у нас лапа. Вот так у нас... Вот так у нас... Тише, зайка, тише. Вот так у нас заканчивается Новый год. Ну и как тебя зовут? И ты такая терпеливая, милая зайчка. Ну, посмотри на меня. Посмотри, вот тебе моя худышечка. Она совсем не стоит на лапках, она только лежит и все, да? Не, не стоит. До этого стояла, не... сейчас уже нет. Уже нет, да. Она и в туалет ходила, вставала друг, ну, в отдельное место, а сейчас нет. Вообще никогда. Не надо, не надо, мой сладкий, не надо, не залезай. Смотри мне меня, Саечка. Ну ты откуда такая, моя сладенькая, крошечка моя? Ты мой сладкий. Ну, в общем, мы такая большая дружная семья, да. Да, это трэш, трэш. Конец года, это трэш. Но тут еще и видим состояние, да, достаточно плачевное все. Ой, я забыла на три хлорид и глюкозу. У тебя нету ничего такого? М-м. Ну что, заяц, будем спасать. А, ты скажи мне, писает какает как? Писала, какала? Писает, какает, писает. уже не какает. Давно не какает? Сколько? Она вот как пришла, покакала, и все, наверное, больше всего. То есть... Она, судит, потому что день, целый не ела, она начала только вчера есть. А -а -а. Так, по чуть-чуть. С чего и как это? Понятно. Ну, писать, писать. Писать, писать, да? Да, ну, воду Но это пьет. самое важное. Хотя бы, что воду пьет и писает. Ти мой сладкий. Ой. Ну-ка, Андрюш, вот так вот возьми, поснимай чуть-чуть, убери пальцы. Я хочу попробовать ее поставить и... Все, все, все, зайка, все. Все. Понять, что у меня вообще. подышать. Я прям вот лапу все вот так прям сними. Она и на второй лапке не стоит, да? А, нет, ну тут чуть-чуть стоит. Ой, ой, какой ужас, какой ужас, господи. У ну, нее еще получается, наверное, за эту лапку, когда ее беру, так чуть подтягиваю, она начинает... Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Так, конечно, тут бы подключить глюкозу. Сейчас мы тебя в тепло перенесем. Сейчас мою девочку сейчас. Сейчас моя слотика, сейчас мою крошку Сейчас. Ой, солнышко. откуда ж ты такая, господи. Я не могу, у меня плачет и сердце, и душа, и вообще все. Какой-то вообще трэш. я медленно вводила. Витаминным ну, более все-таки нет. разница. Как так? Мне сейчас даже обработать не на Лапу-то. А перекись не пойдет? Не, не надо, перекись сильно сжигает. Так, мне дай салфеточку. Салфеток нету? Нету у меня салфеток. мне тогда ножницы, я сейчас... Лежи, зайца, лежи. нарежь мне салфетку. Отрежь ну, как такой прям большой кусок принта. Ой, спасибо тебе, что не прошла мимо. Знаю тебя. Что, сложить его, да? Да, складывай. сколько ж ты, где ж ты так, господи, ребенок. Что, как мы самодел? Сейчас, сейчас. Сейчас я сюда еще. Ну, ну, здесь хорошо, смотри, вылазит. Я там даже не открывала. Давай мне еще один отсюда. Сейчас я и носочек сделаю. Понимаешь, брюнь? Угу. Фиксируем. А не может лапа быть отмороженная? Нет, нет. Хотя, ну, еще таких морозов не было, Олесь, ну, хотя, понимаешь, да. ты о чем говоришь? Как, какие морозы? Были бы морозы бы. У нас плюсовые дожди все дни. Ты что? Тут, тут что-то. Роза сидит там. Где она могла ее отморозить? Нельзя. Чух-чух. Все, все, все, терпи, моя хорошая, терпи, моя сладкая, терпи. Дядя Шон ждет. во-первых, у меня очень сильное истощение. Вот, за счет этого я тяжело держаться вообще на ногах. Так, если завтра ее вести в... Нет, завтра не получится. Во вторник, дай бог. Куда? Не знаю сейчас, как они с роликом решат. С таким... С ну, Таш, можно фиксировать, она все равно не шевелит. Я уже пробовала, все равно без разницы. Да, пусть лучше для спокойствия моей души. Потом есть еще, я привезу тебе этих лунтиков. Сейчас она почему без перевязки лежала? Чего она? Сейчас, почему она без перевязки лежала? Ну, потому что я пришла, все сняла. Ее. А, ты только что сняла, да? да? Все, все, все, все, понятно. То есть обрабатывать надо два раза в день. Угу. Пока, ладно? Ну, вот я утром просыпаюсь, обрабатываю. Угу. Так, завтра я довезу вам лекарства. Ты до каких? Ах, до 10 это все да. Ну, ты во сколько выходишь? В 9. И ты, ты утром на работу идешь в 9, ага. а вечером? А вечером я соседка на машине. А, То есть я доезжаешь. 15 минут, 11 туда уже дома. А, уже дома. Ага. Все. Ну, мы тогда завтра Держи, спешимся. Держи, перебей. Все, выключай. Давай-ка, тебе нужны силы. Убирайся. Давай. Давай, кушай. Кушай, мою рыбочку. Мне даже грызть, мне кажется, тяжело. Давай, мой сладкий. Ничего. А силы-то нужны. Курица это белок. Давай, мой солнышко, давай. Давай, моя сладкая. Давай, моя девочка, давай. мы сладкие, мы тебе поможем. Роза, я понимаю, тебе интересно. Ой, девочки, Блин, тут состояние, конечно... Доброго дня, мои друзья. С вами волонтер бездомных животных. Привет, твори добро, Наталья. Посмотрев данный ролик, я уже <clears throat> не кричу, не прошу, а Каждый, если захочет помочь от чистого сердца, откроет свои души и сердца собаке Касси, я буду очень вам благодарна. Я, к сожалению, не смогла. Я не смогла отказать, потому что за 9 лет моего спасения я не могу оставить животное без помощи. А увидя ее состояние, а, к сожалению, видео не показывает всего того формата, насколько Касси худая, там реальные кости, обтянутые кожей. Вот. И ребенок приполз именно к тому дому, где, наверное, почувствовала, что ей помогут. А глядя в ее глаза, я поняла, что я буду спасать, я буду спасать. Мы потихонечку будем оплачивать клинику, но ребенок должен жить и ходить. Я понимаю, что нагрузка месяца сложная, я не могу даже сделать, выпустить ролик с просьбой о питании. Но именно ваши сердца, именно ваши сердца, ваша помощь спасает вот таких обездоленных и никому не нужных детей. Поможете, мы будем очень рады. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья.